家早安，这是改菜内日。现在早上六点半，准备要去纽约。あ、ニカード、レギュラー。ほんで、エリナこれでいいデビットデビット。ATM カード。オッケー。あ、これ。 你可走？ じゃあ じゃあニューヨークに戻りました今からご飯食べに行きますお腹空いてます全然食べてなかった今日初めてのご飯 <laughs> じゃあ g i r s and Daughters エリナとかわいいかわいいえおしゃれねじゃがいもといくらうんクリームめっちゃ美味しそうベーグル美味しそうめっちゃおしゃれ頑張って頑張って頑張って ただきます。今はねめちゃくちゃおしゃれなパン屋めっちゃインスタ映え見てこれキラキラ はクロソンでどっちうんかわいいなはいいいいいえすごいすごい何これちょっと待ってこのこの色がやばいもう抹茶の色じゃない抹茶の色じゃない <laughs> すごいなんかメロンソーダみたいあメロンソーダみたい真ん中は何クリームうん何やろうんまあ食べてみようか早速食べてみるこれかわいいの 人だけじゃかわいい普通の抹茶ラテ注文したエリナさんこれは何ですかえっと、もちもちです <laughs> わらび餅と白玉と ほうじ茶アイスです。ほうじ茶ね、これ。ほうじ茶アイス。じゃあ、これ。やっとエアビアンビンチ行った。もう疲れた。疲れたな。疲れた。疲れた。もう歩き疲れた。うん、歩き疲れた。うん、もうそろそろお風呂入って、明日も結構早いから。じゃあ、また明日ね。バイバイ。